မစက်ကစက်ကနဲ့ဆက်ဆိုပွင့်ပြီချင်းစက်ကနဲ့ဆက်ပွင့်ပြီလေလက်ပြတ်ပြတ်တာအားလုံးမအမတကောင်ကောင်းဆုံးကြတာလေဟုတ်ကဲ့အာဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဥပ္ပိကြောက်ဟယ်လိုအကောင်လမ်းပြောကိုကဲပွင့်ပြီပွင့်ပြီပွင့်ပြီပွင့်ပြီပွင့်ပြီကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်မယ်လေကိုအမေစက်နေတော့လို့ဥပ္ပိ ကြောက်ရဲလူကြောက်ရဲလူဝဲလူဝဲလာပြီလားလာပြီလားကောင်ဆင်းလာပြီလာလာလာလာဒီရောဒီထဲမှာဒီထဲမှာဒီထဲမှာဒီရောဒီရွေးဒီရွေးကြောက်ပါနော် တောင်းလိုက်ကြီးတောင်းလိုက်ကြီးအဲ့လိုဒီဟောဥပဒေဖြစ်နေအိတ်အိတ်ထက်ကြလာပြီလီယိုနာမနာမအာဘရူဘမှာခေါင်းဘရူဘကိုတင်ရတော့ဒီချာချင်းနေတို့ရှိပါတို့ရှိမှာမဟုတ်ချလာမကမကမင်းစီမလာချင်းနေထိုးကြသို့ထိုးကြသို့အဲ့ဒီချင်းနေငါ့မှာငါ့မှာငါ့မှာငါ့မှာဥပ္ပဥပ္ပဥပ္ပဥပ္ပ လာလာလေးလာလေးလာဖမ်းမယ်ဒီစီလို့မရအောင်မလားအဲ့ဒါမကလည်းသွားလိုက်မယ်စီလို့ရရင်စီလို့ရရင်ရပြီရပြီရပြီဟုတ်ပြီလားမဟုတ်တပွဲတည်းတစ်ခါကျတက်မဖြစ်ပါဘူးတော့ဟို shop shop shop shop တို့ကားရပြီလားဟိုကနေမကလည်းကာကာကာကာမက mark the vehicle ပေါ်စလာမဟုတ်ငါငါကားလာပြီမကခဏအဲ့မလို့မလို့မှာအဲ့တော့ကောက်လာမယ်အာကားလာပြီပါမယ်ဆိုမှမလို့မလို့ရတယ်အဲ့တော့ကောက်လိုက်မယ်ဘာတိုင်လို့လို့ဘီ ဦးဝေချစ်ကုန်တဲ့ဟွာနဲ့ပါတာရိုက်တော့လို့ဒီလိုပြောတာကားလာပေးမယ်ဆိုတော့မလုံးမလို့ဘူးလေရတယ်အဲ့တော့ကောက်လိုက်နေတယ်အော်တော့လာလာတော့လာဒီဒီမှာလဲဟွာရှစ်ထိုက်တာမယ်ပါရှော့ရှော့ရှော့ရှော့ရှော့ရှော့ရှော့ရှော့ရှော့ရှော့ဒါအိမ်ပြန်အိမ်တောင်းမတောင်းမဘာလုံးနေကြလဲမသိဘူးဟဲ့မလို့အဲ့ဒီမှာမအများကြီးပဲတကယ်တွေးလိုက်တယ်အမမအဲ့ဒီတက်တာ bro အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြပါညီလေးငါပါပါတယ် မကြောက်ပါနဲ့ညီလေးရတယ်ဥပေတော်တော့တော်တော့ဘာအောင်ညီလေးတော့သူ့ဝဲသူ့သားရတော့မရှိဘူးညီလေးလို့ဘာတော်တော့ညီလေးတော့ပါတယ်ညီလေးရတယ်ဟာကားလေလာခေါ်နေပြီကားလေကားလေကားလေ Thank you ရောက်တယ်ရောက်တယ်ဗီဒီယို哦嘞，打几把挂。 Sao nó có là tà kỳ? Nó còn nó bị gò bị Nó còn nó bị gò bị Mà tóc này mới Mà còn mới rõ khổ rồi, mới rõ khổ rồi မခေါ်နဲ့မခေါ်နဲ့ဥပပြန်ကြတယ်ကျွန်တော်အီဗန်နေလေဥပကျွန်တော်အားလုံးပြန်ကြတယ်ခေါ်ရမလို့အီဗန်ကနေထွက်လာတဲ့လူတွေကအော်တိုချပြီးသားဥပဟာဘရဘရမထမ်းနဲ့မထမ်းနဲ့ရှင်းပါရှင်းပါရှင်းပါဘရမထမ်းနဲ့ မကအူတောက်ဒါပြီမကတက်မကဘောင်းလားအာလူမမကဖိုက်မှာနော်ဘယ်နာမှာဘယ်နာမှာဘယ်နာမှာဘယ်နာမှာနေဘယ်နာမှာနေဘယ်နာမှာအဲ့ကောင်နေရှောင်းဝိုင်းရှောင်းဝိုင်းအော်ရှောင်းဝိုင်းအော်ရှောင်းဝိုင်းဒါဟုတ်တယ်ရှောင်းဝိုင်းရှောင်းဝိုင်းမကထိုင်ဘာလို့မလဲမကထိုင်ပိုက်မှာနော်အာမကမရှောင်းသေးမရှောင်းသေးမရှောင်းသေးဝေးမရှောင်းသေးဟာဟုတ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ပွဲနောက်တစ်ပွဲဒီဟိုကျွန်တော်ထုတ်တယ်ပွဲနောက်တစ်ပွဲလို့တော့အော်တယ်အာရအကြပြီစပတ်မကဘာလို့ထဲဆင်းသွားလဲ မာမာပြီးဝင်သွားအော်ဘလာနဲ့ပြစ်တော့ဘယ်နဲ့ပြစ်တာငါပြန်စမ်းမှာပွိုင်းဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ကိုကျင်တာဟိုဟိုဥပ္ပယပြစ်တော့ဘာလုပ်မလို့အာမင်းကကွာပစ္စည်းတော့ကောက်ခဲ့မပြီးဘူးဒီပဲအဲ့ကောင်မောက်ပြင်းနေတာအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီမောက်ပြင်းနေတာမောက်ပြင်းနေတာအဲ့ဒါမောက်ပြင်းနေတာဆောင်းဝဲဘရက်ဆိုတတ်တော့ပါလေအာပါဟိုအော်ဘာလို့လဲတိုက်ကြီးတော်စော်ရနေပြီโอเคပါအထင်ကြီးတာเนาะအဲ့လောက် အဲ့လိုအထင်ကြီးရလားပါကြီးကိုကိုကျေနာကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးတင်အဲ့ကောင်ဘယ်နှပြစ်မသိဘူးအဲ့ကောင်ကျွန်တော်အေးဘောနဲ့တောက်ပါအမားနဲ့တောက်ပါနေကိုကျွန်တော် F4 ကောက်လိုက်အောင်ခဏလေးကောက်ကောက်စမောက်ခဲနာအေးအေးတော့တယ်တော့တော့ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်ပေါ်တယ်ဘာသာလို့အော်မတွေ့ကိုလာမတွေ့ပါဘူးမတွေ့သေးမတွေ့သေးဘူးခင်ဗျအော်တွေ့တွေ့တွေ့ဟုတ်တော့နားလိုက်တော့ဘယ်နားမှာဘယ်နားမှာတော့ အထဲမှာပဲအဲ့အထဲထဲမှာပဲ Watch out အထဲအလေအလေဒီဘက်ဒီဘက်ချမ်းအထဲအလေတော့ကအလေပေါက်ကတော့အလေအလေပေါက်တော့ဂျေကထွက်နေတဲ့နေရာလားဒီမှာအဲ့ကြမဟုတ်ပါဘူးဒီပေါက်တော့မှတွေ့တယ်ဟုတ်လားအလေပေါက်ခေါင်းလေးထွက်လာတယ်ဩကျွန်တော်ပြက်ခံထိတာအဲ့ပေါက်ကဟော mark the location အဲ့ပေါက်ပြင်ရဟုတ်တယ်အဲ့ပြင်ရနော်မင်းလောက်ကြီးပြင်မရနဲ့ငါပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးပြင်ရဟိုငါ lấy Leño nè, nè, leño nè. Ủa, nấu được còn lại cho mình miếng. Tôi uống mày nấu, tôi uống mày nấu được còn lúc đó. Tôi uống mày nấu tôi uống. Tôi uống mày, tôi uống mày. Ai, ông muốn như mà đi ha. Đấy ạ. Tôi cho mày ha. Không khó mà chưa rồi lâu bỏ tay mà. Nhưng mà nhưng mà nhưng mà sorry sorry sorry được rồi lại bà Thôi đi vào, bụi. bà được rồi. Ui vào lâu đã ui. Sao đi vào. À, ha ha. Lé này, lé này. Ui ui. Ha. Cái ao bị ao. À vãi vào đi. Một, một, một tới độ là, à vậy là, theo đuổi. Một, một brother còn cài ngoài, lúc còn cài ngoài. nấu con thì lo đi xuống như máy giờ theo gì cô như máy cô mày cô ra đây ta gì đâu ta chỉ nhà là vậy nhau quả e rồi quả là giờ dòng gì pro nữa nhau nhau nhau nhau nhau biết nhau biết nhau biết nhau biết không e rồi e rồi chi câu này chi nhau nhau ê ê bên đây bên đây đâu mẹ đâu death crate. That one, like. Dầu ở, ở chỗ còn dầu Mẹ bulu mama mẹ bulu mama mẹ Ubai ubai ubai ubi ubi cho five five gì nên nó chao vào ubi Cho five five gì nên nó chao vào lo ကြောင်းမကြောင်းမကြောင်းအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ဘလို့ကပြစ်လို့မရဘူးဘလို့ကပြစ်လို့မရတဲ့အကောင်ကိုပြစ်ပါတော့ပြီထားလိုက်ပါဦးပြီဒီထဲမှာလည်းကောင်ဆင်းလိုက်နော်ဟုတ်တယ်တောင်းမယ်နော်ဒီဒီဒီတောင်းမယ်နော်ဗျချွာလုံးနဲ့အသေးသေးကောင်ဇုံတော့လာမှာတုတ်မှာကောင်တုတ်တုတ်မှာတုတ်မှာတုတ်မှာတုတ်မှာတုတ်မှာတုတ်မှာခဏလေးခဏလေးသူ့တုတ်မှာသူ့တုတ်မှာမလာဘူးမလာဘူးမလာဘူးအသေးခဏပြီဇုံနေကောင်သွားပြီဇုံနဲ့အသေးခဏကောင်ဇုံနဲ့အသေးခဏ no no no no no no no no no ကောင်းတဲ့တာကီကောင်းလေးပဲ em vô đi này em vô đi này la đi la đi nó la đi la ra vọ la ra vọ la, la ra vọ em vô này la ra vọ Pive, pive, uma pive. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. အဲ့ပေါ်ကျွန်တော်ပြစ်တယ်မှာနော်ညီတို့နော်တကောင်နော်တကောင်နော်ဇက်ပိတ်သွားပြီတကောင်နော်တကောင်နော်ဇက်ပိတ်သွားပြီတက်တက်တက်တက်အဲ့ဒါရေးတနား50ခုလေးနော်ခေခါအော်အဲ့ကောင်ပြောင်းသွားတယ်နှကောင်နော်နှကောင်နော်အော်ချောအော်ချောအော်ချောအော်ချောတနား50ခုနှကောင်နှကောင်သူနော်နော်တခါတည်းတခါတည်းသိလာပါလာပါခုနအရှိမတခုရှိသေးရေချော့ 有啊，没米了，还少。嗯？干嘛嘞？干嘛嘞？我没进来，我没进。你干嘛？你干嘛？哦。ကောင်းလေးဆွဲသည်ကောင်းလေးဆွဲသည်မီလာမဟယ်လိုဘရိုနေဟယ်လိုပါဘရိုကြီးဘရိုဝေရန်ဖြိုးရီဟိုင်းကိုကြီးဟိုင်းအမားတို့ဥပေမရှိပါဘူးဥပေနောက်နေတော့ငါအဲ့နာပြေးရမြဲတာဥပေရှောက်ပြောပြန်ပြဥပေရတော်တော့ဘိတ်ဖာမှာရောက်ခဲ့ပါခင်ဗျာအဘောပါဘရဒါကြီး 啊！哦，亏你啦，我一亏一亏。ထိုင်ထိုင်ကောင်ကြီးနောက်ဆုံးကျန်တယ်ကွာပြေးသွားကဲကျွန်တော်ရှစ်ကဲဟောအမားအလားလေးနေဟလားအမားအလားအမားအလားလေးနေ